Este despre a parașuta sau a te parașuta. Am uh, parașutat cu acest avion genial. E prima dată în viața mea. A parașuta pentru mine acum este a scăpa de multe băicăreli și a te bucura de ceea ce acolo sunt colegii mei, de a te bucura de zbor. A fost genial, un domn înăuntru, înainte să zburăm, eu plângeam de frică și zice, ce faci, plângi? Zic, da! Zice, păi, acum stai puțin, tu nu vrei să trăiești uh, zborul? Stai puțin, lasă plânsul, că reiei după ce zbori. <laughs> așa și m-am liniștit. Mă, eram sus, mă vedeam, ziceai că sunt uh, într-un vis. E genial să scap de fricile astea în felul ăsta. Vino și tu să pară